Kamu sudah siap? Ya. Udah apalannya udah bagus? Mungkin insya Allah. Sekarang mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي ألم بالقلم ألم الإنسان ما لم يألم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إنا إلا ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى أبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يألم بيتنا الله يرى كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بنسيه نسبة قصبة قطئة فيتكون الدية سندق الزبانية كلا kallahu kalla tutihu واسجد waqtarib ah. sadaqallahul Allahul Azim bagus tapi masih tersendat nanti apalin lagi sekali lagi boleh sekarang surat al-bainah boleh ah, al-bainah lam yakun bismillah dulu Bismillahirrahmanirrahim لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتي يوم البينة رسول من الله يتلو شهوفا فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاء هم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين آمنوا إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين من جهنم خالدين بها أولئك هم